искатно, и неискатно, лучискатно. Күз вулған кебер хатна, ахқа қатна бұл. Вон қарағна, и неискатно, лучискатно бұл. Күз вулған кебер хатна, ахқа қатна бұл keyif gaz fenavun Nur gaz bileri Bedenin naz gaz fenavun Laz gaz bileri Çararin keyif gaz fenavun Nur gaz bileri Bedenin naz gaz fenavun Salon Zirkino Sahmalahari Gosfena Luzi Sekino Parai Kahari Gosfena Luzi Sekino Sahmalahari Hakat Navun Vililifis Ragarai Salon

камаламун сирхиз гамҳат нахӯрам ҳақат набун билирифхиз сиракарая дерин камаламун сирхиз гамҳат нахӯрам ҳақат набун билирифхиз ракарайсавун сунтуна славу великий, рагара и славу. Сунтунана чулабифис, экин тайману. Сунтунана чулабифис, экин тайману. Сунтунана чулабифис, ekün kaymağı